ঘুমানো এটা দেখ করে দেখ আমি বাপাই একটা র্যাপ সং তুলেছি তোমাদের জন্য শোনো কেমন হচ্ছে আরে সিঙ্গার Blue eyes hypnotized तेरी कर दिया खानू I swear छोटी ड्रेस में बॉन्ड लग दी मैनू क्रॉस दी lip if you tricks baby लगती है किला oh yeah oh yeah करने करे तेरा bomb figure blue eyes hypnotized तेरी कर दिया मैनू I swear छोटी ड्रेस में बॉन्ड लग दी मैनू मैनू मैनू मेरी आंखों में देखे जो मैं बात करता हूँ मैं पुराना नहीं हूँ मुझे तेरे साथ पढ़ता हूँ व्हाइट गिरी लाया हूँ तुझे पिक कर लूँ देख लूंगा आशिक और तेरी पिक्चर लेके चलू राइट पे फिर पिक्चर टूर के सीधी बात करूँ ना करूँ तो मोर के नाइट आगा था होल टू लाइट आज भी लेट फोन करके घर पे बोलते आई सिग्नो तेरी कर दिया मैंने अस्वर छोटी ड्रेस में बॉम्ब लगती मन मन मन घर पे चला है कि चाय तिकला कि मेरा मतलब घर तिकला तब लूंगा left to the right club में जो शो यदि घर पे होगा फाइट टू डिसाइड क्या क्या करना है तुझको तो तेरा सभी डालना है शैंपेन कहती है तूने मेरी पैंट और क्या कि वो चेंज करो होटल लेके रहते हैं नो आई सिग्नो काई तेरी कर दिया मानू I swear, छोटी ड्रेस में बॉम्ब लगदी मानो glossy lip if you tricks baby लगदी है किल्ला ओ या ओ या कंधे करे तेरा बॉम्ब किधर सुना तेरी कॉलेज में मेरे गाने बैंड दे पढ़ने लिखना की तेरे ना तो प्लान है पास करा दू फोन कुमार तेरे प्रिंसिपल क्या भी यो यो का है तेरे प्रिंसिपल क्या भी यो यो का है Ducati, Giovanni Singer, blue eyes, blue eyes, तेरी कर दिया मानू I swear छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मानू glossy lip, a few tricks, baby लग दी है किला oh yeah, oh yeah, कबल करे तेरा बॉम्ब से थैंक यू